rakas kipe. Oikein mukavaa syntymäpäivää. Menen mummun luokse kylään, mutta toivottavasti löydät tämän kakun, jonka jätin sinulle ja pidät Nähdään myöhemmin. Terveisin Alpo. Vittu. Kakku. Hyi saatana. No, kai se on pakko siellä kakkua, kun ei vittu viinakat tarjolla. Niin. Mulla menee vähän pakki sekaisin tuosta makeesta. Tästä ei mene. Vittu, sä oot kyllä hyvän näköinen komis. Hei, hinttari! Ja mitä sä sanoit? mas isso maistuuko Fekkulin kuorrutus? sitä on. Ava, avaa se, avaa se. Mitä saatanaa tää on? Paskaa! Ne tää koiran paska! Mä löysin sen tuolta pihalta. Se on varmaan tullut joku koiran perseestä pihalta. Mitä mun pitäis tällä paskalla tehdä? Yeah. Niin. Siis jos ei sulle on paska kelpaa, niin kyllä mä sen kuule itekin saan kuule käytettyä. No pidä paska satanan paskapää. Selvä. Ei vittu. Mikä vittu sua rantalaukeee vaivaa? Miksi sä voi olla tavallinen naapuri? Miksi pitää olla toinen häiriintynyt kusipää? mitä sä tarkoitat kipeä? Vittu, sä voit omassa himassa tehdä mitä tahansa sä haluat, mutta tänne sun ei noita satana paskapervuiluita tarvit tulla levittää. Vittu, joka päivä tuu kertoo, mihin sä oot runkana ja missä navetassa käynyt panee ja mitä. Vittu, meitä ei kiinnosta semmoset asiat. Niin justiin, meitä ei kiinnosta. Niin, ei kiinnosta. Sano nyt vaan, mitä sä yrität sanoa. Sun pitäis hakeutua jokin hoitoon. Niin kuin esimerkiksi psykiatrin valota aikataan. Siis anteeksi, Siis, teinkö mielestä mä muka kaipaa jotain hoitoa vai? Joo! Joo! Yeah. Selvä. Jos teidän mielestä mä tarvii hoitoa, niin... Niin, kyllä tekin tarvitte kohta hoitoa. <laughs> Parat! Varautukaa massamurroon! ei kukaan voi mitään. Vittu se kävi taas. Kapipaikka. Kumpas mukava olla taas kotona. Mitä ihmettä täällä on oikein tapahtunut? Oltiin mummulassa ja kaikki oli niin ihanasti. Kuunneltiin yhdessä Jumalan palvelusta ja syötiin rusinapullaa. Ja mä tuun kotiin täällä joku kauhean verilöön ollut taas. Mitä? ei? Mitä sinä suutana? Hei, kato talkkari murjesta. Hei, sori tää meteli, mutta piti vähän ojentaa, ei ihan vittu. Toiks? Voi jumalauta, on tulossa kivo ilta, saatana. Ai, ai. On kyllä sitä vihreitä juomaa. Tää on kyllä hyvä. Sulla on kuulemma synttärit täällä. Joo, ihan totta. Joo. Pitäisikö onnitella tai jotain? No joo, monet ihmiset antaa sitten lahjojakin jotain, teikö partavettä tai, tai viinapulloa. Mitä? Siis herralle kun lahja pitäisi vielä hommat? Ymmärrätkö sä saatanan kipeä, että kuinka paljon muita vituttaa, että sulla on synttäreitä ja meillä ei ole synttäreitä? Sä saat lahjoja, me emme saada lahjoja. Vittu, sä pääset puoltainen kynttilä, me emme päästä vittu. Haluatko sä lahja sata? Mä haluan saa kunnon lahja saata. Paljon lahjoja! Tämä teki hyvää. Se on mun ystävä. Pekkulit. Vittua sä puuhaat! <laughs> Vittu sä oot jätkä sekasi. No niin herra Rantala, aloitetaanpa ihan alusta, että mikä sai sinut vastaanotolleni? No, no, no, kaverit sanoi, että mun pitäisi tulla käymään täällä tai jotain. Mielenkiintoista. Ystäväsi siis kehottivat sinua hankkimaan apua. Miksiköhän näin mahtaa olla? No, ehkä mä oon tehnyt elämäni varrella semmoista asioita, mikä saattaisi vaikuttaa ehkä vähän oudolle. Kuten esimerkiksi se kerta, kun mä jäin kiinni, kun mä runkkasin jammu salaatteja. Ehkä sekin oli vähän outoa, kun jemmasin niiden hyllyn taakse ripulista koirapasaa. Juu, silloin kerran. Mä nauhoitin niiden filmien päälle lapsipornoja, taisin poliisillekin vähän vihjata asiasta. Ja mä siellä kennelissä kyllä ihan rahan takia töissä ollut. Mä yliotus. Sit mä panin kaksi jalkasta, sit mä panin kolme jalkasta, sit mä panin neljä jalkasta, sit mä panin tuhat jalkasta. Mielenkiintoista. Vannon, ettei tuo hirviö pääse ikinä tältä pihalle. Mutta eikös hänen voisi kokeilla sitä uutta kehittämään niin hoitomuotoa, elektrofyysistä psykoterapiaa? tiedätkö mikä tää on? Tää on horoskooppi. Mä sain tän lahjaksi on, Muistatko sen, se on siellä Ruotsissa? Ei. No, tää on kuitenkin hyvä vehettää. Täällä voi täällä baarissa katsella tällä porukkaa. Kattelee ämmiä, niin se näyttää suoraan sitä pisteitä, että millä prosentin todennäköisellä sä saat siitä. Ai. No näkyy kahtena, tää on rikki. Missä se on rikki? Kato nyt kun... Nyt on, nyt on meidän saalista. Suonet anteeksi, Pekkuli, hetken. Mä käyn vähän horoskooppaille. Hyvää iltaa, arvon neidit. Ja, hyvä illan jatkoa hyfsat. No niin. Anna Marno, oliko se taas sammuneen asia hiekkalaatikko? erittäin hyvin. Moi. Se oli jammu huippu salainen viinakatka. Olkaa kaikki pulassa. Niin Kaualla pikkuli, miten oot mennyt tekemään? Jos no jammu tänne niin kolmaan kuolleita miehiä. Anna kaljaa. Ei mitään kaljaa enää sulle, sä et ihan juovuksissa koko mies. Anna. Jaahas. Taitaa rillipäällä viina sittenkin maistua vai mitä? Yeah minkä niin, ammunut, kyllähän sä tiedät, että en mä tätä viinaa jo. Se oli toi pekki. Kyllä sä halpa tiedät, että mä en kovin helposti hermostu. Mutta mitä muuta mä tässä maailmassa vihaan niin paljon kuin valettelevia nörttejä, jotka varastelee muita viinoja? Nyt katsotaan, kestääkö nörtin naama valonalta? Vieläkö viina maistuu? Vieläkö kosket saatana mun viinalastiin? Totta, kyllä mun pitäisi itse asiassa lähteä, mä vähän myöhässä, mulla on se yksi palaveri tuolla. niin, pitäis, pitäis olla menossa joo. Aina sadan miljoonan laivakaupat, mistä sä puhuit. Just, just se sama, sama juttu on tossa just ihan kohta. Mutta nyt edes, mulla on sun numeros, niin sitten sä voisit viedä mut ajelulle sillä Ferrarilla. Sitten kun se tulee sieltä huollosta. Joo, joo, se, se varmaan käy ihan hyvin. Tossa on, tossa on numero. Kiitos. Kyllä se onnistuu. Joo. No, mutta jos mä soitan sulle, niin sit sä saat mun numero. Joo, siis soita vaikka viikon tai puolen vuoden päästä tai jotain, niin ei sinne mitään kiirettä ole. Mm, mä soitan Ei, eh, Joo, kato. Mä tästä tota noin, onko se horos? Sitten jo. Mennään. Kipe, ei tää oo sun numero, tää on sun vitun pizzeria. No mä vittu annoin sille persittäkin Asiahan on nyt niin rantala, että teidän kalloonne on asennettu tällainen mikropiiri, Mikropiirin tehtävänä on ehkäistä elektroniterapisesti epäsosiaalisia käyttäytymismalleja. Eli suomeksi, jos ajattelette jotain perverssiä, niin laite antaa pienen sähköiskun aivoihisi. Hyvä. On aika suorittaa testi. Katsotaanpa kuvia. Hyvä. Seuraava kuva. Hyvä. Sitten neutraalit kuvat. Thank mielenkiintoista. Tämä testi taisi mennä ihan päin vittua. Tästä toi jätkä on ihan täysin sekasi. Joka tapauksessa meillä ei ole varaa huonoon julkisuuteen. Hei, pistäpä Rantalan taskuun parikymppiä. Lähetä takaoven kautta pihalle. Me ei olla koskaan kuultukaan koko jätkästä. Jawohl! On tää nykyään pornokra, joo. Mimmi ottaa neljä kullia yhtä aikaa perseensä ja samalla soittaa palaveikalla ripas. <laughs> Mutta ne on kato eskimoit, se kuuluu yhteen kulttuuriin. Aika hyvä musaa. Minä Salpo on menossa. Mä ajattelin tuonne parturille mennä. Aina kuulemma rahat No minkä niin, kai nyt sulle niitä on. No vittu sä et niitä parturin tuulla, anna ne rahat tänne. Voi että mä taaskaan päässyt sinne parturiin. Tää alkaa niin epäsiisti tää letti, mummokin valittaa. Paina mummoos turpaa. Älä mulle itke. Katos Janu, se on kyllä mainio pikku vekoti. Horoskooppi. Paras synttelilahja ikinä. No, anna se mulle sitten. No kato kun ei anna. Ja. Oi, anna se tänne ennen kuin mä hermostun! No maksa nyt parikymppiä. Okei. Okay. Okei. Okay. Siinä. Okay. Hei Kipe, sähän on mulle kahdeksan tuntia velkaa. Hmm? Voisitko sä yhtään lyhentää sitä? pari parikymppiä tai jotain. Ei mulla kato, sori, mulla ei ole yhtään käteistä nyt päällä. Hei jätkät, mä menen käymään siellä oivassa. Jos sieltä löytyisi vaikka kunnon römpsää jakeleva lutka. Mitä? sä tuossa täällä homo? Mitä sä tuossa leikit vittu paska, hä? Paska! Rantala, joko ne päästi nyt pois sieltä mielisairaalasta? Kyllä päästi, mutta ne asesi mun päähän satteen laitteelle, että aina kun mä teen tai ajattelen jotain tuhmaa, niin mä saan sähköiskun aivoihin. Ai jaa, katos tätä. Tämä on näin, tuosta. Joo, siinä lukemista! Ei vittu, se pää räjähtää kohta. Terve! Tilattu pizzaa? Vitu tilattu. Sun muija soitti, sano nimen kipeä. Ei kyllä, en saanut selvää tilauksesta, niin on kaikki pizzat. 87 euroa. Mä en maksa sulle senttiäkään. Niin. Paino vittuun sitä saatana karvanaama. Me helvetti. Jumalauta. Arvasin, että on taas jotain teidän paskajuttuja. Tällä kertaa te maksatte. Tai muuten saatte maistaa svastikan kebab-spesiaalia tuomiopäivän rullaa. On sen verran tulin, kun mä tosta vedän foliot auki, teistä joka ikinen kusimullu kerran tukehtuu sekunnin murtoosissa. Tämä on semmonen mausten laskeuma, että mikään ei elä kuukausi. Pekkuli, mitä vittu? Ääs kossu. Ei kuule kossua sulle enää koskaan. Tuomiopäivän rullaa niin syvälle kitarisoi, että se pursoi nenästä ja pörsästä pihalle. Sun pitää auttaa meitä. Mikä se tuli? Ei mä tiedä. Vittu vedetään turpaus. Ei odota, odota. Avaa vessan ovi. Raitala, kato tätä! Sun mennään tulla ulos! ei auta, ei jaksa. Mikä toi oli? En tiedä. Ei saata. Rantala on kuollut. Rantala on kuollut! Rantala! on kuollut, Rantala on kuollut, Rantala on kuollut. Meikä on palannut. Mutta miten se on mahdollista? Sun päässä räjähti. Mä vähän hulluttelin teidän poikien kanssa. Ei mulla mitään laitetta edes päässä ollutkaan. Eti kun ne päästi mut sieltä sairaalasta pois, niin mä kaivoin sen helvetin koneen nenän kautta pihalle. Sitten mä tulin tänne ja teeskentelin, että mä oon ihan sikatuskissa nyt. No mikä vittu toi ruumis meidän vessassa on? Jaa, niin se ruumis, juu. Kuule, mä löysin tuota Pervoklubin takahuoneesta. Se oli varmaan vetänyt siellä spedöverit. no, kuitenkin, mä otin sen mukaani, sitten mä toisin teidän WCC, mä vaihdoin sen itteni tilalle, leikkasin sitä pään irti, sitten mä poistuin ilmastointikäytävään pitkin pois. Ja tää koko homma toimi teihin ihan täydellisesti. Sä varmaan haluat sit siivota sen vittuun sieltä. Kuule Skipe, kun se ruumi lämmittää, niin siitä saa vielä ihan hyvät kyydit. No kai tuota kerran vois koittaa.